kino tulina kyetuyita self destruction mission tinaabantu abali mu bulumi era nebongera obulumi batya fe tubatunulya butunuzi nulabye n'abaavu mbu baasi n'abaavu omanyinze mm. enyonyete emirundi ebiri ogusooka enyonyete esituka mm-hmm. ate teera ndinga mu kusituka ette etya gyobulaba ebisaawo biri ku near the lake Hey. Eh. Where the air is thin. Mm. Landing is also a big problem. Mm. The years I took off mm -hmm. 1978 mm. from Karagala. Mm -hmm. I've achieved what I've achieved. We've been telling you, Mugabantu, Navali Mugiji. Alex Mukuru Yagamba, we are just a new Mzanyo. ogwa saati yazo bananas mm. yagamba ebifaananyi byabakulembeze ba uganda yabireeta nga tekuli matu nga tekuliiko matu nagamba nti batuuka ekiseera mm. nga tebakyawulira mhm. alekisi mm -hmm. mukulu bwe yagamba mm. the moment era ziyovula mm. ti mu uganda temuli mu opposition kiba bakulembera bwereere abatabangula eggwanga bava mu state house naabaga amateeka gonna gwe mulowooza okuleeta eryettaka mairo land lyesooka mu kisanja kino kugjawo ettaka lya mairo avugazad ti abebanja bafune ebyapa nfunye obutabu bwange nga mukaaga mm. obunyonyola ebiragiro bya pulezidenti ku ttaka ettaka mm. yalitandika mu 79 why is it that ebiragiro bye tebikola mbe nakola ku luno ebiragiro bye e tebikola mhm. we would ask ourselves mm. lwaki ebiwandiiko ebyo tebikola ebiragiro ebya president nina akantu wano kennoonya mm. kuba nze struggle mm. natera okugimaliriza naawe obadde mu struggle myaka munaana miaka mnayo ngoli mu struggle ne the longest resistance in Uganda history neka jinyenye randinga eh nyunye dakata ulimu kuumba uumba nyunye dakata utandi so kutunula mulie kalagala eh, nyunye dakata uyaga kuda waka yes kugenda mu retirement olie pension nyene kugenda mu bintu byange kuba tubabuli debaka nyokuulira mm kakati ebina dira mm kabitu guwe nkoto mm. kubato nita kudi ya bantu bali mubu jiji mhm mm nubali itamubi ya moto kangale moto kezimu mhm tebasola na kuzijia yu zili mkundi gwenoko lintiki kayo mhm ndi ya moto kuhuluvayo zandike mm. nubuma bali nebakuate kubo mm. mhm mm. uh -huh. soko ntiteko kagundi kanundi kodinge bulu mwenzi njagala akakantu akatambi okwantekeko tegitandike na sitayiro naye mm. pulogulaamu zange zijja kusigalawo nja kuvanga yekalagala nzije nkole pulogulaamu zange onojjanga badde mai nti ogendaduka ah. direct tetukyaddamukulaba ah. kusiibule ah, kale gagani sokolinde eh. gagani tekayingiramu ekiwuka akantuko kali bwombadde nkaagala nnyo kuba bantu bambuuza nnyo nti omusango gwoganize gutuuseewo kaakano kakonde oh, oh, Whatever you do, whatever you do. go wherever you go, Ajaba, whoever you talk to, they get a grasp of it. And that is why uh, the Honorable cannot be in position to meet you or even to give you a call because I know you've been, he has told me you've been trying to call him, but he has avoided you as much as he can because he knows everything you do is recorded. And you will not believe it. So these people are here. And that is the request I told you at the opening of the meeting that you need uh, we need the 20,000 US dollars for these people uh, to, to make a setup that can counter what Mr. Tamar is trying to do. If you see fish, of course, that is the best way to go. If you don't see it, then I think we don't have a direction. I have to assure you that we shall not be having a direction. There is no way the Honorable could be here, and neither shall there be a way until we have a secure communication network, until we have a secure and conducive meeting point where the Honorable can come and express himself very well without being uh, disturbed by anyone or anything. So that is the challenge we are having for now. So, Mr. Mran, I request that maybe you try to understand the situation that has landed on our face, hmm? that has surfaced uh, it, uh, it is something we can have to do jointly. If you choose to quit, of course, quitting is not a lasting solution. You cannot run away from the problem and you expect to solve it by running. Just know that something will come out to counter. And the entire situation will have us toast. So, Mr. Nuran, I'm very sorry if you, you find it inconveniencing for you to understand that the owner was not here just for that reason. I'm very sorry. I'm very sorry if you also don't understand me. Because the first year primary agreement with me was to have the minister come to my place, not you to come to my place. And on top of that, you've come with another two people who I don't know. You have introduced them to me as IT experts. Yes, that is very good. Where do they work? Do you trust them? Could they be the same people who went to my phone and sending the information to Tamar? Is it a racket and they're conspiring against me to rob my money and then kick me out of the country? No, but honorable, if you think that that is not good, Mr. Nuran, if you think that for the honorable, that is not good at all. I have to assure you, it is not good at all. These people work in uh, very credible institutions of the government, very credible institutions, and they were vetted very well. Actually, the minister himself employed them there, because you must be understanding the nature of the minister I'm talking about, because you know him, you know his expertise, you know the departments he heads, you know the investments he's, he's making. You see the power he has expressed, the network you now have. So, you shouldn't be questioning that, Mr. Moran. I'm very sorry. But that is the fact. That is the truth we have to go with. But now, Meta, eh? I want you to understand me. When you tell me that my phone has been hacked, this phone has just, just arrived on the market a few months back. It is iPhone Max. Where the hell can an African get technology to get into my phone as soon as possible? Oh, oh, oh, what's up? You cannot argue. There is no one who has monopoly to technology. Neither does it have a limit. You think Tamaru Mirud is, is so ordinary? No, he's extraordinary. He cannot achieve that. Now, public, is, is this what you not Mr. Nuran, Mr. Nuran, what you do? Can you take uh, uh, uh on your phone uh, double hash, 21 hash? Uh-huh. Uh, you can see it, uh, you can see it yourself. You can see it yourself. See, divers cannot be deactivated. You know what that implies? That implies that somebody is in your phone Everything you do is diverted somewhere. And the phone itself cannot cancel that because if you press double hash, 21 hash, it automatically raises any divert. But this one cannot do that. That simply means your handset is fully hijacked. ممتاز دقيقة is intact an indicator that the business is dead. So Tamarani Ramundi knows everything about me, everything about us, everything we do, everything we plan, everything we have done. Even my private communication, he must be having it. No. No. <laughs> katugende nterako gwe ekitegede kati mwe ngena nempulya bana bagamba mu Rwanda simanyi biki oyo technology misro yali yamufuna dda atamale e. ekisookera ddala e. lwaki tutandise neddoboozi era nti kakati kankubuulire tubeere ku peji yemu tontwala process e, by process yiyaawo yiyaawo kakati eddoboozi eryo ndireeserwa bintu ebi data recording oyu mulani aha na mulani aha ye mu pakistan aha eyajja wana e, naletawo business eyokutta abantu okutwala organiza abo ne batugamba yadduka dda bamukwata He was, arrested, he was arrested in Karachi, mm -hmm. sentenced to seven years, mm. and fined $4 million. Uh -huh. kati ate communication yazzeewo eti ah, abantu bwe bakwatira mu karakiugambye eh. eyo yadda eno yadda aaaamanyikyamiso ah, tekinologi ono gwe mulwana ne rwanda yali yamufuna dda miso miso mirundi ntano security organization <laughs> todde bwawoloma agaye nti o oh, o oh, is there an african with this technology yes because it's technology agambi ono mune na mugamba agambi ente simu jaina <laughs> latest yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ngabuza omu african yeah. Eh. ajawa technology yeah. asobolo kukida na ya mugambi atia amugambi gweni gahash ah, ha, mugambi enti kukolo zanti mirundi muntu mwangu mm. is not an ordinary ni mirundi dala orichi ya amugambye eh. nti obagoloza nti mirundi mwangu kati eh. omusajja bamusibadda eh. kakati icc uh -huh. eziruyinze ku bantu 15 musanvu uh -huh. yabatemyemu emirundi ebiri uh -huh. abamu bagenda kuwoleza hege uh -huh. babadde bawoleza wano muserena ku uh -huh. zoom kakati obubbi bwabwe mm. abasajja babasaba miliyoni za dolaaga mm -hmm. ne bazibbaŋŋanako mm -hmm. ne babawantono Uh-huh. kakati ate aishishi mm. nechigwa munti baba gula mm-hmm. jule nechigoba mm-hmm. negu nechigoba baro ya nebagoba mm-hmm. kati ya kesi ya zemu buto baba sumedo msango two weeks ago abamu bagenda bala bakuoleza wano omuchaina yaduse tuwali omuchaina kwenye nakupanga ne bakubuli ya bakulebi e, e, gundi ama langi zibichi bichi yes eh, manya wali chimunga china dola zaacho eh, zaacho mm. kakati oyu mm. bwe yajja wano nze nali namutegeera dda ate ne mm. bakola ensobi ne bepankira ku mukazi wange bamukidinaping mm. uh, bamumanya nti bali bakwata mukyala nembakuba ngaekigenderwa kyabwe kirwakyobalibaulumba ah, ah. bo baali bagezaako tu intimidate me mm-hmm. omwekankubuulire aba abaana mm. abantu abasinga obungi tebategeera mirundi kyeki mm. mirundi ni buo mkobo buzali buwe mm -hmm. amunoti anoti nale kidi mm. mama wangu ukunza alaluali wa mkaka mm -hmm. yavakulu zenalo ngongata ina peini yona yavakulu zile baita nalo ezenko mazili ezenko meralu chaliyo mm -hmm. na jie wakulu utu nirumuruma mm. yanza alida kuchitoke chaga nukula wechiri ekitooke ekyagaana okkulunali nnunze embizi eh? uh-huh. nga nkirinanyiza ekifo ngenda eri mugundi mu bikamulo eyo uh-huh. ebikamulo bino ebya bbiya eh. nembiteekawo embizi zaafa polojekiti nenjita mange bwanzija ku kitooke ekyo uh-huh. antwale mu ddero kadulingi the kid ennyumba yaffe yali yakabalaza ya pooki -huh. yasanga kabalaza uh -huh. kuliko ensuwa nene togero ensuwa ngani ajitadewa ati waliwe ya dojichima neda tamali olinga hatunyumiza filimu ate filimu ensuwa ngebude wane ate ensuwa teriyo aa ah, eh, edinu eh, gendo guze biyarugaba gendo guze mwami womita senkusu eh. whoever has visited my home that 26th of mine wali chogamba we yava kuluzinalo ne nsuwe we mama we yazala mama we yazala balongo gwe nensuwe zanza nye ah, tanzala ngakona nsuwe nsuwe ya jisanga <laughs> but nobody came to kirei miti reri empute netamali it is an empute thing ira mwiri mnyumba ya uso bumbla ni ngambo ba filimu ya te filimu ichi <laughs> nebantu alo kumba 1964 mm. my mother says I was born in 1961 mhm mm naye kyenakola mu ekereziya abafaza bedda eh. basomanga mannya ga lunaku olwo agaabajuliza oba olunaku olwo kati yali antuuma george william naye nga kukyalo kuliko musajja bamwyita george mese george mese yali azaala omusajja nga bamwyita sematimba yali wa polisi eyawingi eh. amini yamuwananga nnyo nga bwalandinga erikopote waffe kukyala amasomero tekasoma era nze ekyansomesa ennyo eh. nalaba nyina wa sematimba nga atadde enkota yettooke n'enkoko mu erikopota nga enkoko teyinza kubeera kati bantu ala okumbatiza mu kyaki eh. faza yayinsistinga nti ayina kumbatiza amazzi yaganjibwamu kubanga eryo lyali linnya lyabajulizi mukisemuyola ba kutaka kereziya nesasani nenfuluma kereziya nenedirayoomuwere noyo anti kyeŋŋamba nti aitha eh. waliwo magiki endala oba iwas oloda eh, kitegeeza eitha walinamu amaanyi amalala ag'obutonde eh, oba seekyo wali mukulu okusinza ku myaka bano bandeeta mu state house tebamanyi gwe baleetamu mu state house entebe bano Eh. bampa omulimu bo bali baleta wamawulire wabulijota amalebwe balabye yali mu munno namugamba nti sisoboka wamugamba president eh. wakitula for three days amanye mbagamba mmwe mm. nti omukazi ayinza okukugamba nti twonsobola nti oli wakusitula naye nga ye alina ekyakuwenya they talk politely mm. naye bwondeka mm. tonsobola mm. uli wakwechika oh, hey, mm. bagay mulema mm. <laughs> baine byabwe naye waliho musanze na, koyo watyo nakawa nawo nakawona obutu emirundi emeka emeka jitubulire etan yes bali bazo kunzite wange nemba itako nemba kubira ne jambo ewo nenga bali nze instruction to wajikuli wano gondi tepo Eh, amukaracho wakazanyamu ako we have already arrived mm. at the ground mm. ne baba ganti nedda omusajja mm. bako na analysis mm. okuveka jansho kutuka ekibuye waliwo patrol maker mm. okuva waliwo enkambi ya military bamumanyi mm. mm. baba sekala bamukuma ba military mm. yeah. Mm. kakati tetuina silencers mm. tu escaping irawa mm. escape route ulina achivamu mm. na hapa wa milioni yaga bali bakunzi se milioni chukumi mm -hmm. diru neyika Mhm. ompita mundu ompita mundu nze kongambye ensuwa eri nembe nakwezo na, nagenda ko nawo bayita wo mukibuloka we egindi eh, ekibuloka eh, eh kiri wano gindi mm. wano gindi wano ekibuloka kiriruda eh, kiri wano ngo kirira au kugundi bachindi a ah, a ah, ukirira hey. wano kati bakoze wa e, e, wasembule ne ekabusu eh, kiri awo era kikyalinga bwe kiri tekyatuuka waggulu bwekiti e. Eh. kagani nga kirimu emizigo nga kumi naye nga disiki ebeera omu ekyo kakati ekibuloka eh. bangoba ku ssomero nga nkoze strike ng'osomerawo olwo eya nolle nowaaka nolule nowa eh. eh, e, twagala lule eh. Eh. akati omukulu wesomero naga nti if nolule nowak even my teachers are not going to teach mm. even my cooks are not going to cook mm. nze mm. nali nkola strike tugende twanirize lule Mm -hmm. entebe mm. naye kyandabikira n'omukulu w'essomero yali wa dp kuba hey. nali kyamani wa dp ku ssomero kakati <laughs> hey. naggala essomero yatuwa eddakiikaaga asatu kakati nangobayo hey. nangoba mu kisulo uh -huh. kakati mkulu wange nampangisize emnyumba omukibuloka nga wemva okgenda okola by senior siri tu nali nepangisiza fujju hmm. kakati <laughs> kayira agenda alumba olubiri kayira bwalumba olubiri nze nali sirya matooke hmm. kakati nga negulira emmere mm. maine rumonde kawunga mm. enjala yanuma nnyo lwaki nali nsazeewo butalya kati enjala nenuma saawa ngaemu kitundu nfuluma mm. kati amaduuka awo mangi mm. nfuluma mu kibulooka omu mm. nagendawo nembawa ne sente tekikyukangako nembabuuza nti efujjo likyalimu anti kyali tekyatuuka kati nga nze ngaomwana omuto ninya odopwa waggulu nenengesa waliwo omukazi eyankuba ejjinjaanjagala kulaba disiko <laughs> ati nga tichatuka kutu tikina siri nji kitofu kakati ikasi story za minuti kakati hey. Eh. kaira rumbo rubiri aha uh -huh. enjala buwe numa mm. mba mfurume ya buwe nti ogendo kule mele nenda po umwana kwenye nalinsoma na hii mm -hmm. nga yabula da uh -huh. yabula da yabula yagenda mbu yekira hey. Eh. nangangu mirundi yoli wanu nti hey, hey, hey. tuge ndo kubo rubiri Mm. wanuvau mm. nasula wa mkulu wangi wazana wadukira we chikumi Te, teri mundu ya sangi wa mchibulo okomu mulamu hey. ukuja konzi no msaji umulala hey. yali agenzo kola spesu yali wataki sababu ita kafero hey. Eh. I think he is still there mm. I think he is still there ngolu video rubali bagia duku ba mwaka chuku mchinana mugumu mchinana mugumu hey. Eh. hey. teri ya wana uu except me n'omulala naye era benjala bwenuma era nensanga ono siri mwangu mm. kyolaba naabaana mbakubya emyaka munana nembamalako tikakati abo mm. oyo omusajja n'omukyayina basibe bepanka kwepankira ku mukazi wange muluwalinga tutunda akawala bakayita nagonde kabali uofisi bajitadde wano wandegeya mhm. ee eh, eh, gwe eh, tuina empeke zetutunda twagala kufuula agent mukazi wange atunda empeke help children who are doctors mm. singa wagamba gundi singa wagamba kamunyi mm. essimu nenjikwata mm. ngende essimu ejikebera mu byuma byange nga yeerugazi mbuuza omusajja gwe essimu eno e, e, eri kuki yeebuzaabuza kakati bwenzeemu ogikuba ogwokubiri dokita nagikwata Mm. Yes. Now what I've done, I've already uh, taken this man to the police station. Look at the police station, you were stupid. Who told you to take him? What has he done? Mm. No, you need to mm. Kati ngendo kebele simu yemu. Nono nya network hao. Ngechi rudu jeri. Aha. Uh e -huh. Erubaga jeri. Aha. Uh -huh. Mwalubati kuku mweri. Aha. Uh -huh. e, e masaka jeri. Eh. Hey. Nemanya network yabani. n'ogizuula network eyabatta abantu okubajja muoganisi kati ate bakola ensobi baagala okunzita hmm. ate nga mbagulira bonge era bakugamba we did not know that there was technology mm. at hmm. that time mm. baleeta abacyayina nga mbalaba mm. tumwebaze yagenda e south africa mm. naleeta oguuma bwegoti mm -hmm. detalent mm. nga mulaba kuba nze nina video ne audio mm. nekigana okukola ne baleeta abakyayina ne babajjako amasimu gaabwe gonna ne bagooza nga mbalaba mm. ne booza amakyayi era baazina amazina ne banywa ne wayini ne baga we have now defeated bwekakukubira akatambi we have now defeated the missile <laughs> kakati tamale misho tujikubye nongo tulaze gwe technology yo waliye amafuna hey. Eh. amawanga lwachi gafukamide nyo kono technology nga baga ramaphosa ba mutrakinga ba hey. president sabe nja ulo mwenda ya gamba mm. mwenda ya bagamba mm. ba, ba, ba wa military intelligence assignment mm. to follow me mm -hmm. miezi mkaga haba mm. mental intelligence ni bakumone ba reporting mm. ndi atulemia okufuna abeera mu kifo kimu mm. abeera au e, e wakaliga mm. ndi wala biwa wawe bala yeye ee wali ee eh, ya <laughs> wabeera hey, taina hey. wala watambula he doesn't mm. have friends mm. ni bakibira ni masimu gona mm. ni bakati tulabia musensible number mm. kakati ni bakamba but what we have found out somebody mm. has told us ni bakamba it is a Russian machine mm -hmm. that rotates around the satellite mm -hmm. 24 hours a day mm. wakati mm -hmm. ni bagende e, e Russia hapasajia mm -hmm. ni papa gamba that machine yeke zizi na yomu sajia umutami vikwetu gumutu kwenye ya jirani inga mm -hmm. tasura jirani inga Mm. is a very sophisticated machine mm. ila na uli umunga aganti mirundi cannot even handle use the telephone mm. wakati ndewa kumawo Mm. mwenda nabagamba nti nkoze research mashini yeyagula milioni za dola kumi na mukaaga milioni dollars kumi na mukaaga e, teriyo detalent mm-hmm. uh -huh. what we have to do uh mm. -huh. is talk to this man mm. kakati this endire baali basazewo okuzimba ekizimbe mm-hmm. ekiri sound proof sound proof mm. president wabayolera mm. ne babayola bonna police so i did the one mwagala kukola ki mwagala kusula government mm. yaba ya baba yola mm -hmm. all of them ne testimony za wenzi kola ki kakati bino ebintu bya mmu mm. bino bya tuli mmu kiemba gamba when mirundi when mirundi tells you something mm. i'm not an ordinary person olaba maso ndaba maso Mm. tewali kye nali mbagambye in written nekitabeerayo mm. kakati nze nkugamba nti babu abasajja bano era president museveni nze kambabuulire it will disappoint many people but i want tell you mm. that in the recent cabinet reshuffle and other changes museveni has made three important appointments that are very important timely and relevant to him is that a PS never he, if he is going to salvage his government ntimunchuka mm. Mhm. mm -hmm. kazi no president zaakoze mm. ainayo byakoze ebiyinzo byamba government yokuddengulu basatu basatu ani nani oyo the first one mm. is nabosa sebugwao ate mama juliet nabosa sebu gwao ante kwetote kira yimpa kitiye nabosa sebu gwao ee eh. one mhm mm teyeta kakwanjula waka waka ashivademu okuchiru anizira echo chitufu so it means mm -hmm. that maiga is completely irrelevant mengo is completely irrelevant museven as god is having a channel which links him directly to the president to, to Mkabaka. To the Kabaka. You remember at one time Museveni said, ah, Iranga the Kabaka, si Ngatakuata. Nabaganti yeah. Vanangi. Mm. Mugambi was Roku Kanti, Jenny, and the old Museveni Amukubid. Museveni is a humble man. Yagambo, Yakubira, where one moon to way? Yajak must have a saint. Namgan is a senior saint, and they can't go for Ani. Museveni. atawa president banki mieloni chava wabuza ndi banka ya ya UCB HR yon tineda sebu banka ya UBC ya fuka Stanbeek ya UCB ya UCB ndi oo mm. Stanbeek ndi mumuli interest za government ndi na kubesimu mm. umwala ya jikuwata mm. na munga ndi can I talk to the manager the manager alimu meeting mm. Mm. bwakoma omugambe mm. nti yoweri museveni mm. amukubidde ku simu nga amwagala mm. manager teyakuba teyakuba the president moved to sudiris bank and sudiro handled the matter expediously kakati kati bano abasuubuzi bakasiita bajja mu meeting nga bekalakasa museveni ayita ba bankers association abuuza omusajja <laughs> tigwoliwawa omusajja namugaa nti amwe kenyan okulawa namubuulira omwe nakubira esimu notanziramu mhm. omusajja yamugamba in kenya mhm. it is unthinkable for a president to ring a bank feron mhm. i thought it was a coniman omusajja bwe yedefending yega nti omanyi setehouse nairobi state house ye eh, nairobi evuga eh. redi eyaka redi Eh. ulimuwa tegelea nti esimu yaani ya state house ya, ya makako wa president kubula muwano baba baba ulimune yefuru wa state house esimu ye Nairobi state house woji tegelea eh. to state house Nairobi eh. ya karedi tetumu hino yo technology tebainza kubitika uwebeleda no wa miso wa checho na chote chibida kakati nkukama nti wanu mm. the president has got, got a straight line a straight linkage mm. between him and the kabaka without going through mm -hmm. black mayors hey kati echo chibeda na chigenda muyambako echo kubiri mm. nabasa sebo guwao mm. olaba nenganda tiya mvumi samujo abe fudishi wa mwanyo respect ya badaba imiriza umu send walebe yeah, samujo yeah, yeah. walebe samujo walebe, walebe ya mvuma activity zef this year abadde azimirizawo ezisinga ekitegeeze eyo hmm. museveni yakuddeyo amanyi n'okugulumminga banene hmm. abaana bavubuka <laughs> nabo omanyife mu baganda hmm. mukazi obwe aba ayagala okuvuma yekweka munnazaalawo munnazaalawo eh, ate oyinza okuba nazaalawo okujjako ewaffe wali omusajja wamuyita lwabukyokyo yakubanazala woluyi atero abuchuchu abamuganda abakutebayina <laughs> nako kutala kali musajja ngamu ne kandi akamanya bakatumanga kichalo chebafe kwali basaka basajja bakamu yakubanazala woluyi ngamubuziza ke mirembe <laughs> byazuku kuluvanyole sawa bibi yaganti bana bange ngenzi jembu denda bye yabazungu <laughs> ah, niye yasituka nazala nazala dagenda ne mubaganda the moment ah, nazala so your wife Eh. hide is behind your mother in law akumaze kubata kwatibwa kwejja kanka nobuko kwejja kanka nobuko nazala kagati president yafunye nazala wefu dc gubata shobala kufuma te shobala mufuma te shobala mufuma te shobala mufuma eh no uh -huh. sebu guau mm. aina interest mu media -hmm. yomu kuba founders baki aba central broadcasting Kakati, service uh, CBS. Uh, CBS musibini yajikudemu ebinyo uh mhm. -huh. yes uh mhm. -huh. two nabasa is going to overshadow bali umuzi nga guondi nga homogezu wa government hey. I'm telling you. Uh huh. But you must say, haunted by his past activities. Mm. Your government, government is saying, never under. You're four. Karimus eh? here for he's dead. Politically dead. I just raised one issue ne kuba kutaka. Kani kani bali omuse ataka mi. Mukuba kutaka ne mujiru. Nate bwe yabiyoge anga government namukuza mu before bino. Ngata nafoka mi. Bali omuse tayinza kujja mutwe kutaka nga nga tashobala kunumba. Bane muone ko buguru ne muza kutaka. Ah bali omuse kumuleke tude ku nsonga eh, za festa tube bali omuse muleke. Ntika akati nabasa sebugwao. Aha nabosa. Agenda kutusa sente za ba mawulire. Mm -hmm. sente zaba mauli zibadde zibibwa Museveni is suffering from transferred anger over the media media mm-hmm. eh? kuba nebirange toke tebyabanga tasa sula netamero akite musasula media Museveni ne kale dio ko mchalo kamubanja chobula bamuli bamulira wate hmm. muzisumulule sente zibulira wata chobula ne bagire mukwano kwange bagire bamujeyo togeze noga sente za media nze mbabanja sente meka mm nangi tibampa era oliwe sajja lyenvumye ne ndikuba ekinene mpako ku kabonga mwe muli mu gavumenti nze bampa sente emyaka munana bampa n'amafuta muzengetera mu motoka do they give me any money nti am doing work for the kubanga he must be under somebody mm. to somebody agenda najayo sente za media mu mm -hmm. kampuni ze mm -hmm. ye mm-hmm. naazirya museveni era nabosa sebugwawo kyeyali koze eh. tayita mubano basimanye medianeda nabosa sebugwawo abisinge radio ku radio tv eh, ategere mukamawo sente zebamubanja tinekaladio kamukyalo museveni kamubanja this is why museveni suffering bad press notekebira ngo mawulire notasasula aba ah, media tubereyo nesuubi nti kyaddaaki eh. gavumenti egenda kusasulakubasasula nabusa tasobola kulya ettooke lyaffe linaatuuka bijako ensobi gye yakoze nange yabadde mbalidde mu bamawulire balina okuhandolaeobyobufuzi ndi musiraamu nenda soko um, nende umusilamu yetu kerewa alla gwe ex uja president kulisia ni ya gama ndi evya tuviko sabanga tuita mumwana wa yezu kristu kwa atabia gwolichi obaya yombie ne kitawi gwolichi mpulichi ah, ndi musilamu aha uh -huh. netu kerewa alla na ye eh. no musilamu taita munabi muhammad eh. okusasila nebile mbebele kuli yenda ye e- eri yetu kina yo ewa ewa alla eh. nefe eh. bakulisa nzimu bagamu ebyo tubikusaba nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo ate n'oluusi mutuma Maria omutuukirivu abasabire eh. eh. mwabononyi kakati ebyasebugwawe kakati oyo sebugwawo mulabye advantages ze appointments ze appointment mm. kakati katunulira nabbanja aa ah, ah. nga tetunnamugendako nga eh. tukyali awo ku sebugwawo eh. sebugwawo omulaze nti nno mu buganda daali eh. nina ebirala byonna byonna ebyo nti agala kuyambako president ate no itemu gye basookerako ey'ettaka gyebaleeta eyo gye bagambye gye basookerako eyettaka museveni ng'anaakukuba mhm. aba yakulya dda mm. mu seven forces you to embark forces is enemies to embark on a self destruction mission. Mm -hmm. Museveni yakwata ebyapa n'abiwa mmengo. Mm -hmm. Ani agoba abantu mu ttaka. Eyo eh, question Joe. Era president bwe yali awa mmengo ebyapa. Mm -hmm. Yabagamba nti mbadde ebyapa naye mugoba abantu bange mu ttaka ninga agamba kabaka. Nimbaga nti obuze tukukulumeke that statement. Abantu bani. abantu ba beni ate musebeni ya mugamba mbawade bia pabini mugoba abantu bange mutaka menge ichigezo ni ichigwa musebeni forces his enemies to embark on a self destruction mission Irambu yana naduli ayumbere taka isuwezing mm. his time Meta, naduli mm. no mwana we nabana bagenda bafiriza politics mm -hmm. uganda terwanirwako cha common good tuchita common good njagala obba wa challenge egenda okusooka bwe bajaguzizza emyaka gya cbs did they talk about the land bill nga sebugwawe gyali did they talk about it mulinde mulinde ekaku e, e, e, engindi gyebatadde emikolo ebuddu enkoni sente ezo zaani waliwo abatadde ebisawo emabega ebyaki ndi buganda olwana nayo ndi olwana ne mayega ne makubuya ndi etimu eriemengo olwana nayo nadulizwe ate nadulika nkubuli nadulira yangamba ntinze gwe sikwagaza lususuto uh mhm. -huh. mama wange wankima mhm. ulikoja uh -huh. Mm. uh -huh. muta, ndi mutabani wo Mm. era naduli ambuza itanyiza kumbuza anga atundi muntebe mm. na ina naduli mubuza ni muganti kumirimo jako lede buganda balimo mwede kubwa minister mengu naye ate wano e kampala mukadde talinawo ekifo ainawo ekifo oba regional cas ainawo sideputy wa chairman eh, deputy chairman abemengo bali bamuwadde ki abemengo olwana nabo abemengo tolwana nabo bo kati mayuka kasaateeka ekikukunadde nateekayo ekikukunadde makubu yo nateekayo ekikukunadde abo abemengo tulwana nabo lutalo mulindwa muwonge yagamba president ti abasajja abo bebangamba okuvuma nze bampita nga ndi mmengo mm. kale akavuma naŋŋamba nti nkubulye sebo ntani nkubulye nti twagala buli pologulaamu yo mm. ogikubiremu museveni atuwa ebyaffe mm -hmm. nembuuza kayakavuma ebyammwe nze mbikiririzaamu kuba nze nagenda emengo nembaga nti nzize wano tewali pologulaamu gyengenda kukola ndi sabasajja kabaka awangaali lwaki maama tawangaala ekyo kubiri nzisi tongamba omenye mmenge amateeka agaliyo mmm gwatu bulya gwe yali mbubola mu mukungu ngotunula ku kisenge mukungu tayisinganyizi bwana ah! nawe tamali nabagacho eh ekyo mu kitoram ekyo mu kitoram ekyo mu kitoram zega nayisinganya eh, no ba eh, <laughs> ekyo mu kitoram ekyo mu kitoram ekyo mu kitoram kagasi <laughs> nabagamba agamateeka gali gamya kachata akavuma ya damu kunda bako mwemutegeragane ne museveni nga nze munkubye saakunyumiza nti ab'emmenga abo nga bantwala ewakatende olwo bagenda wasempe bakutwalayokikiwandiiko kyabwe john katende era gwe nagenda naye namulaba nga akankanye nnyo mu maaso ga katende mhm. atende enswala eh. amayinzi nne eggume lyange mm. siggwamu <laughs> nnyo mm. aha Mm. kakati nga bakwata ekiwandiko kyabwe nga bakimpa mm. nga nkibayitiramu nga mbalaga ebituli ebirimu mm. basaba ne wasempepo ennaku endala nga nze nkirina mbandi wange esaawa munaana ngaomuntu akubesi misa mirundi how did you become a federalist konze why don't you have their document nakikwata bukwasi kumacya nenkibaddiza nemanya nkolagana na misege some naduli kakati abantu abenjawulo ngobatadde ba personalities the likes yeah. of the katikiro yeah. bani abo yes. uganda yo question yetakanga yeah. yo uh, uh, no tola banga chinzo kuleta uh, obutabanguko uh, no, where, where i can help with these songa yetake bera sensitive tamale bampe sense laba koyombede etakali ngibale mere banga linoli andi ngira kula gawa songa yetake there are two ngira kula getaka kati katulipe ko ngenda kunyo jya chetu dako eh. second hour Eh, akane kukanti omuntu uwo kusatu decision ni musikiri nabbanjo bade tunamutu e, nabbanjo wakamogi chemba gama nti mchiraba mm. mm. nti mugavu menti hizo nezi vude mbuyenza mm. chovula bamba gamba mm. nti a leader must choose a successor mm -hmm. who will protect members of the first family mm. what they have acquired mm -hmm. and what they have rooted two members of the first family have a role to play in preparing their exit kubango si sichi si e, e, e, bwakabaka nti mm. washua mujja kufuna mu ugundi omu kumulangira yagindo jikwata msikalira mu muli mu chini to mm. market omu kumwe mm. Ah, oba tu prepare mu party nga chama cha mapinduzi mm. oba tu influence somebody from the opposition mm. oba kuleta e, an enemy wa mwe mm -hmm. rehabilitate uh, uh, na musembeza ne mu rehabilitate akati mbagamba eh. nti experience has shown mm. that leaders Mm. even if retired leaders mm. even where they have surrendered the power willingly mm -hmm. or forcibly mm. bafuna results ezimu mm. Eh. bonna batulugunyizibwa ngawe tulabye zuma zuma e kiruba edward sontas mm. yaddukayo dda abaana be be babonabona talinnyayo mm. ate nga yekyamani wa ruling party gadafi nabanabe eh. mm. gundi uh, mubalaka mm, mukazi y'omuzungu bamutwalirawo mm. naddayo ewaawe wagadafi yaddukira luddawo ye akyaliwo nowa saddamu namwandu waali but the children abaana why do people mm. uh, target mm. members of the first family and turn them into punching bags of the new regime wabati bache take it take it no chiri e. corruption is easy to fight mm -hmm. abantu bagala nyo kulaba abali kabangali ababa mm. tulugunyiza mm. kakati egwanga bali fuka the same mm. eyato mezeze motoka mm. na agendo kujijau mm. muna bafuka position ya musteri njeweri mm. this is how we rule the country nti however even if you get a new leader today mm. you will not change a lot from Museveni's policies what you are going to do is to clean the political inertia obugavu obujirimu mm -hmm. and to add value institutions tochayogera UPE yajireta kati kwa ina gamba political hygiene ti abana banyo buju kusomero hee hm sana chibeyo tochayari asomla kujawe UPE hey yo yaja yaja yaja kakati uwe sanga nga mm. some of the policies are determined abroad mm. you must fit in the global village nga n'omukulembeze anajja poliisi ezo zagenda okukola ki okukozesa mm. kakati kyayina okukola mu myaka etaano eriyokulonda mm. tayina changes zagenda kukola neresources taziyina mm. kuba sente za corruption zebabba kitegeeza zibadde zigize kugula suuti ya mugole kandi bazibba kati mujjayo za mwingo oba za soda nemugula esuuti this money is not stolen from reserves. Mm -hmm. The money that the corrupt steal is intended for a certain project. Eh, hey, project. Hey, okay. But what excites people mm. is to target. Kwe kukwata banena abadde bazira. Hey. Eh, no muyola, yes. no mutwala. Ah, dos santos mm. muwala we izabira wangola ye, wangola mm. yabadde asinga obugagga mu, mu, mu potigo nga yawula ne potigo kituufu yes kati mm. mumukwati muzimujjeko yeah. ziddewa zikomewo muggwanga enduulu zivuga enduulu evuga hey. Eh, yeah. gundi uh, ah, nikiruba yeah. bamugisaayo yeah. levi patrick mwana wasa yeah. Mm. yamugisaayo container bili ezandaweya yeah. Mm. naye nababuuza ti omukulembeza adda mwandaweya bwegendamu ensolosozi e, e, naye ngaomuntu wabulijjo omugamba nti president alina kontainakakati eh, waliwo sabotage bwojanika kati ajayoleze <laughs> which means this something you can throw away eh. baninga and you get a new one naye for political reasons ah. yes enduru yes muyeyawonera bwatono baali bamututte eh. muye ekyamuyamba nti buhuru kinyata yabaforcinga into okuwagiringa nekibaki ne, ne kiba kinalwana negundi ne mm. Raila Odinga ne badukire wa moyi ne mu yali atandisewo moyi foundation mm. e, e, ya conflict resolution mu Africa bajigana ngabagala agende wawe we moyi yali akoze ekisawe naloko mm, kimeze mu miti tewali agende era ono wa Nigeria good luck yaganti yamala a week ngisimu yetevuga mm. na yitwale mu mukozi namuga ndi simu namu ndi tuina kubira mm. tuina kubira nemu ya gamba tayina mkubira nabandu badu sebo nuru badu kada kakati kukamu kakati amareka nsijewo bunu yes wetu komao hee eh. otukwasa ganyizezo hecho nena banja nena banja yes uchari kuchiku musamfu katunyezi muenda pal of africa